Tô trabalhando muito mais do que devia Eu tô ganhando muito menos que eu queria Tô trabalhando muito mais do que devia Eu tô ganhando muito menos que eu queria O sonho do meu carro novo foi pro espaço Só tô comendo arroz e ovo, que fracasso Meu nome tá ficando só bagaço O ano de fabricação 94 Eu tô tentando comprar um carro novo Mas meu salário me fez mudar os planos Acho que vou financiar uma bicicleta Assim talvez no fim do mês não me aperta Tô trabalhando muito mais do que devia Eu tô ganhando muito menos que eu queria trabalhando muito mais do que devia Eu tô ganhando muito menos que eu queria Pensava em tirar umas férias em outro acho que vou conseguir só pra Osasco Tava pensando num AP em Alphaville Mas por enquanto eu vou ficar no meu barraco Passei no banco, mas não consegui entrar A porta travou e eu não consegui girar O segundo o meu chinelo tava amarrado de arame Mas esse ano a minha vida vai mudar Sou brasileiro e não canso de lutar Tô trabalhando muito mais do que devia Eu tô ganhando muito menos que eu queria Tô trabalhando muito mais do que devia Eu tô ganhando muito menos que eu queria